oggi siamo qui in una camera anecoica singolarmente fare terapista challenge. Dovrete fare un unboxing cercando di fare il meno rumore possibile. rimangono lì. La percezione del suono è completamente diversa. Ti senti completamente avvolto da silenzio? Si sta in una situazione di occultamento totale.